non respeta a tua decisión, non. Se te manga, non. Se te humilla para conseguir o que el quere, non. Se despois de facerche daño repetidamente, segue desculpándose ca mesma excusa, dicindo que te quere, non. Ninguna muller debería sufrir polo feito de selo. Non e non. Defendemos que todo isto da violencia de xénero non teña lugar. O número de vítimas que esta deixa cada ano é arrepiante. Mulleres que non fixeron máis que querer a persoa equivocada. De verdade non podemos cambiar? Sega vendo discriminación cara a muller polo feito de selo, por nacer cun corpo diferente dun home. Iso supón que, por exemplo, eu como muller debería ir sempre arreglada como unha princesa? Ou debería casar para ser recoñecida como alguén? exemplos do pensamento machista que move moitos homes a redir a súa parella, por moito que agora nos parezca ridículo. Estás chegando, tienes que estar aquí hai 15 minutos, dixencho esta mañá. Tiñas que estar a hora que che dixen, e non chegaches todavía. Para que me dices que vas vir se paso que che dá gana? A violencia machista é un dos problemas máis graves ao que nos enfrontamos hoxe en día na nosa sociedade. Unha realidade estrutural que afecta, segundo a ONU Mulleres, a un 35% das mulleres do planeta. É preciso tomar conciencia de que o machismo mata e fai imposible a convivencia requirida nunha democracia. sendo a educación moi importante a concienciación, eh, tamén é outra maneira de, de combatir todo o que está acontecendo, non? Eh, e é tecendo rede. E eu creo que esta campaña se ten unha virtude que foi capaz de, de tecer en rede, foi apropiada polo propio povo, polos veciños, polas veciñas, polos centros, polos concellos, por diferentes sectores profesionais, institucións, entidades, e, e esa é a maneira, de alguma maneira, de disputar hexemonías a esta lacra que é o heteropatriarcado e a violencia machista que vivimos nos tempos. Hoxe silencio roto, vergoña destecida, escribo coa tinta do teu sangue. Apenas hai palabras e unha é morte. Chamamos de mulleres, mas tiñan nome, como falar da espiña e dicir rosa. agora podes vela perfectamente. Sempre estaba ben, as pedidas eran accidentes, eran só cousas de nenos antigamente. Nunca pasa nada hasta que se algo sucede e a xente non lle era diferente. Faino porque te quero, só intenta protexerte. Se te golpea, se desculpa, aflixidamente. Sería sin querer, non me sexas inconsciente. Cariño, non andes con esa xente día tras día, o que antes eran insultos xa non é só palabrería, onde antes eran caricias deixa atrás para as feridas, era un bico e ata logo e agora ácidas despedidas, ata que chegou ao límite. Xa nada lle doía e sabía o que quería que quería agora. Dese conta do perigo e foi rapidamente, sabía o que facía que facía correctamente, e xa non podería o respeto faltarle, e xa non podería que máis amargarlle. Súa é a liberdade que non podían quitarlle. 016, en que podo xudarlle?